Здравствуйте! Это канал Тотемского музейного объединения. Меня зовут Мария Правдина, и я расскажу вам 5 фактов о посуде и предметах сервировки, которые вам наверняка неизвестны. Знаете ли вы, что европейцы открыли секрет изготовления фарфора сравнительно недавно, в начале 18 века? А до этого он 10 веков экспортировался из Китая и ценился в буквальном смысле на вес золота. Изделия из фарфора бережно хранили. Их выставляли в самом видном месте дома. Они были признаком богатства и высокого положения их владельца. Если, не дай бог, ваза случайно разбивалась, то осколки ее тщательно собирали, оправляли в золото и носили в качестве украшения. А знаете ли вы, как связаны между собой идея происхождения человека от обезьяны и керамика? оказывается самым родственным образом. Автор теории эволюции Чарльз Дарвин был внуком знаменитого английского керамиста Джозая Веджвуда. Изобретенный им фаянс цвета сливок и изделия фирмы Споут вы можете увидеть на нашей выставке в музее. Можете ли вы себе представить, что использование вилки во время публичной трапезы в былые времена могло привести ее обладателя к гонениям? На самом деле это именно так. Вилка – самый последний появился в составе столового прибора, и не случайно. Святые отцы ее считали орудием дьявола, грозили ее владельцу отлучением от церкви. «Разве Господь даровал бы нам пальцы, если бы желал, чтобы мы пользовались им орудием?» – вопрошали они. Первоначально вилка была двузубой, в XVIII веке она стала трезубой и только в конце XIX столетия приобрела современный облик. Знаете ли вы, что для получения стекла ярко-желто-зеленого оттенка мастера в состав стекловидной массы добавляли уран? Сейчас такая посуда запрещена для хранения пищевых продуктов. Приходите на выставку «Хрупкое очарование былого. Искусство сервировки стола 18-19 века» в Крывеческий музей и узнаете еще много интересного. Наша выставка работает до конца октября.